de Borriol a Borriana. B. B de Bou. De Borriol a Borriana va B vivo De Borriol a Borriana va B vivo Ya un bou que vaya muy bien, ya un bou que vaya muy bien, ya un bou que vaya muy bien, muy bien, muy muy bien. Ya un bou que vaya muy bien, muy bien.